verdade foi um projeto de Deus, porque a gente fez essa casa mais ou menos uns 5 anos atrás, uma casa com oito suítes, e foi ficando apertado financeiramente falando, e a nossa cidade, São João Batista do Glória, é uma cidade turística, e por uma casa da vida, uma providência de Deus, prefiro falar assim, eu estava na porta da casa, apareceu um rapaz querendo uma casa para alugar. Eu falei ah, é eu alugar minha. Ele falou assim, ah, Hugo? Eu falei assim, ah, Hugo. Ele veio, olhou a casa, ah, mas nesse portãozinho eu preciso de uma casa grande. Eu falei assim, não, é pequena realmente, mas cabe todo mundo. Ele entrou e falou assim, nossa, quero a casa. aproveitar a oportunidade e vamos transformar em pousada, mas não é, perdendo o foco de casa. A gente quis manter aquele ambiente familiar que a pessoa chega e se sinta realmente em casa. E assim começou então a pousada. E o nome? O nome? Eu pensei, assim, gente, vamos no raio de sol? Porque a gente acorda que a primeira coisa que a gente vê é o sol e é maravilhoso. Nesse portãozinho você olha aquele sol nascendo positivo, né? Gostaríamos de ter a honra e o privilégio de tê-lo aqui conosco, passar algum, alguns dias. Sempre a gente fala que é difícil você vir, mas depois que você vir, você sempre vai querer vir. Nós recebemos é, gente de todo lugar do, do, do, país, até mês passado, nós estávamos aqui com, com hóspedes da, da Alemanha, da Austrália, de Sergipe, lá em Aracaju, em todo lugar. esperamos. ou como diz o, o nosso hino, né? Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Esse é o meu lema. Eu amo muito Minas Gerais, a gente tem N ofertas a mostrar para vocês em Minas Gerais, cachoeiras, paisagens lindíssimas